you YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, saya mengucapkan selamat datang. Kalau anda dah subscribe kepada channel kami, saya mengucapkan terima kasih kerana masih lagi sudi bersama kami ya. So hari ini ada unboxing. So modelnya memang hmm, orang kata bangsawan lah dan memang cun melecun punya tetapi dia ada sedikit kelainan lah. Artinya bukan model ni saja, tetapi brand daripada model ni sekarang dia dah mengambil satu langkah inisiatif ataupun langkah pencegahan daripada um, bermasalah lah dengan pihak kerajaan mereka. So mereka telah membuat sesuatu yang agak drastik lah juga. So, apa pun nanti saya bagi tahu apa yang mereka dah buat kepada uh, model ini ataupun apa yang brand ini telah buat uh, pada model-model mereka pada masa sekarang. So, memang saya tak tahulah nak kata dia baik ke tidak tetapi itulah yang terjadi. Apa pun jom kita lihat model kita pada hari ini dulu. Ha. Jap ah. Uish. Ah, okay. Huh. Ini memang uh, bangsawan lah. Boleh kata pusing sikit lah. Kenapa? Kerana harga dia memang dah terkenal dengan mahal. Tetapi kalau anda berbudget, dia memang consider berbaloi lah. So, you cuba lihat kotak dia. So, model kita pada hari ini adalah daripada brand Kublai dan dia punya model nama dia K7M. Okay, gambar ni pun dah memang menarik. Dia ala-ala macam pahlawan ataupun wira ke askar ke daripada zaman entah apalah. Tapi memang menarik lah. Okay, So Kublai K7M ah. Model ni ada dua jenis. Satu tu dia ada apps. Artinya dia ada telefon lah. You boleh download satu apps. So dia boleh control dia punya setting semua tu. Tetapi yang ada di tangan saya sekarang ni memang consider uh, yang spec yang normal bukan advance punya kerana dia tiada apps bukan kerana saya tak nak mendapatkan yang ada apps tapi uh, K7M ni baru saja dirilis bulan lepas lah so time tu dia tak ada lagi yang jenis app tu dia tak keluar lagi so saya cuma boleh mampu mendapatkan yang normal spec yang ni jom kita lihat-lihatkan sikit dia punya kotak lah dalam kotak ni pada kali ni ada information ataupun uh, maklumat yang sangat penting. So yang ini, kalau anda tahu baca bahasa Mandarin, anda uh, postkan gambar ni, lepas tu anda baca. Kena baca. Eh. Ini sekarang dia dah diletakkan sebagai peringatan lah, eh, iaitu mode ini adalah sebagai satu model lah model. Artinya dia adalah satu uh, panggil apa? Sejenis mainan lah model yang uh, tidak boleh menembak sesuatu. Artinya dia memang didesain dia tak boleh nak tembak apa-apa jawbo ke, apa-apa nerf dart ke, apa-apa je lah tak boleh. Ha, inilah um, apa yang Kublai telah buat yang memang sangat drastik. Sekarang Kublai punya produk lah, walaupun dia punya P series ke K series ke, memang dia dah tak boleh nak tembak-tembak lagi. Kalau anda nak tembak-tembak, ada caranya tapi kena buat sesuatu lah alright jom kita lihat apa yang ada di dalam sambil-sambil tu saya jelaskan dengan lebih lanjut lah ok jom kita lihat apa yang ada di dalam keluarkan dia punya lapisan yang ni ok box dia memang cantik lah so saya letak tepi dan kita tengok macam ni haa ada kotak hitam Kublai K7M So, di sini ada logo kiri kanan pun ada logo dan kita lihat apa yang ada di dalam ni lah ok kalau ikutkan uh, K7M ni sebenarnya dia punya model lah uh, panggil K7M dan model yang sebetul-betulnya dia ni uh, mana? Ha, ni dia ada tulis di sini ya. Uh, 416A5 ataupun anda tengok sini pun boleh Kublai uh, HK 416A5 ataupun kita panggil secara ringkas K7M sahaja Oops. Alright, so kita lihat apa yang ada di dalam kotak ni kalau tengok sekadar macam ni uh, memang dah cukup menarik sangat-sangat cantik ya. jom kita lihat apa yang ada dalam kotak ah. Alright, ada battery. So battery yang dia bagi 7.4 watt saja dengan ada charger. Lepas tu dia ada ni. Saya tak sure apa benda ini. Tak sure, dia dia macam satu penutup je macam ni. Kalau saya tahu ataupun anda tahu, anda bolehlah bagi tahu eh. Saya tak tahu lagi. <laughs> Belum lagi tahu apa benda ni. Sebab user menu dia pun memang tak ada. Kosong macam ni je dan ha, dia ada mag satu mag mag dia memang daripada metal lah dan seperti yang saya kata tadi Kublai sekarang dia punya model yang K7 uh, K7M ni dia bukan adalah digelar sebagai gel blaster ke apa dia digelarkan sebagai satu macam uh, prototype ke eh, satu model lah artinya dia untuk disimpan saja dia memang tak boleh nak buat shooting tak boleh nak tembak-tembak that's why anda tak nampak dia bagi jawbor ataupun cermin mata keselamatan kerana tidak perlu kerana memang dia tak boleh tembak nah, ha, itulah drastiknya Kublai sekarang eh, untuk menjaga diri mereka sendiri ok jom kita tengok hero kita pada hari ini Okay, ini dia hero kita pada hari ini Memang perasaan di tangan huh, Memang best Dan walaupun Kublai kata model mereka tak boleh nak tembak-tembak Memang betul dia tak tak boleh tembak-tembak lah Tetapi boleh jadikan dia uh, boleh tembak semula Cuma anda kena buat sesuatu okay? So memang fishbone daripada besi ataupun metal Receiver daripada material nylon Okay, dia punya hand grip pun sama ha, Dia punya bat cantik Alright, sebelah sini pun Macam cantik, dia ada bagi dua iron iron side lah Ataupun end point yang saya suka cakap Dan daripada metal, metal Dia punya um, Ni bolt catch Dengan dia punya mat release pun daripada metal Dia punya charging handle, dia punya buffer tube, dia punya sling point Semua ni daripada metal Dan dia punya uh, trigger pun daripada metal Okay, banyak daripada metal-metal memang cantik. Cuma itulah model ini tidak boleh digunakan untuk tembak. Kalau anda keluarkan daripada box macam ni anda masukkan jailbore pun memang tak boleh tembak lah. Nanti saya tunjukkan uh, kenapa dan apa yang Kubla ini telah buat. Alright, kita tukar angle dan kita lihat secara lebih detail. Alright, so kita dah di sini dan sekarang kita tengok dulu apa yang ada lah kita tengok mag dia dulu So mag dia memang daripada metal lah So cara buka dia di sini Walaupun saya kata dia tak boleh digunakan untuk menembak Pada keadaan awas box Artinya dia keluar daripada kotak memang tak boleh nak tembak lah Tetapi dia boleh lagi uh, menembak Cuma anda kena buat sesuatu So anda habiskan uh, dengar penjelasan daripada saya Dan kepada sesiapa yang membeli brand Kubrai sekarang Memang anda kena buat sesuatu kepada Kublai punya model sebelum dia boleh berfungsi seperti gel blaster yang biasa. Alright, so ni daripada metal dan uh, bateri 7.4 volt memang nak pasang kat belakang dan sebelum kita mula pasang tu kita tengok-tengok sikit lah ataupun hmm, saya pasangkan bateri dulu Okay, bateri dia memang di belakang ni lah keluarkan dia punya part memang Sean selalu bergelut lah dengan uh, time nak pasang bateri okay. so Kublai memang <coughs> sorry so model Kublai memang semua dia ada skru satu lah artinya dia punya cap kat belakang ni uh, kita removekan dulu skru dia So dia memang uh, menggunakan konektor jenis Tamiya sobre mí, ¿eh? Alright. So, sambil-sambil tu kita tengok lah. Uh, muzzle. Ini adalah muzzle nylon. So, ini adalah daripada metal. Dia punya handguard. Yang ni pun daripada besi. Dia punya iron sight memang daripada besi. Body dia ada tulisan cantik. Dia punya colour matching memang nice lah. Memang cantik. Uh, dia punya boot catch dengan dia punya uh, mat release kiri kanan pun memang daripada besi ini pun memang daripada besi juga dia punya uh, iron eh, iron pula dia punya uh, charging board ni pun memang daripada besi dia punya yang buffer tube dengan dia punya QD sling pun memang daripada besi dan dia punya trigger pun memang daripada besi memang banyak part besi dia lah dan kalau anda lihat dia punya fire selector ni cute je cantik Okay bud dia so disebabkan <laughs> bateri ni susah nak adjust lah so anda tengok bud dia pun memang cantik lah kalau nak adjust anda tekan yang ni dan dia ada HK logo HK di sini dan di belakang kalau dah masukkan bud tu akan nampak lah tulisan-tulisan 1, 2, 3, 4, 5 sebelah sini ha, ini pun besi ya. memang banyak part besi dia That's why harga dia mahal lah. Cuma ada satu lah problem dia. Dia punya dust cover ni susah nak tutup. Ha, dia susah nak tutup tengok dia keluar balik. Keluar balik. Kena adjust-adjust sikit lah sini ataupun sini kena buat sesuatu. Ha, sini ada tulisan Heckler Co. Dan memang menarik lah. Okay. So, saya tunjukkan features dia dulu. Features dia. Yang dia memang ada blowback dia ada Mac Prime dengan Blowback Mac Prime dengan uh, Boot Catch so saya tunjukkan features dia dulu lepas tu saya akan bagi tahu apa yang Kublai telah buat kepada model ini Okay? alright so kalau anda lihat uh, safe memang tak boleh nak tembak kalau semi auto Alright. Kalau anda lihat kan di sini dia sini memang uh, ada panggil apa blowback eh. Ah. Okay, lancar saja. Trigger respon memang bagus dan kiri kanan pun memang anda boleh buat selector lah kiri kanan. Okay, ini auto. Memang cun. Dan uh, model ni juga ada Mac Prime lah. Mac Prime dia kiri kanan pun boleh prime. Kalau di belah kanan anda tekan sini. Okay, kalau di belah kanan anda tekan boot cache ni. Alright, dan kalau anda tarik charging handle, okay, dia dah macam ni kan. Anda tekan ini pun boleh untuk riliskan boot cache tu. Sekali tekan dia memang tutup dan kalau anda tekan berterusan dia jadi Mac Prime. Ha, nampak. Tekan berterusan dia jadi Mac Prime. Sama juga di sebelah sini, kalau tekan sekali dia memang tutupkan sini. Dan kalau tekan berterusan, dia akan jadi Mac Prime. Ha, nampak? Okay, eh? Ya. Alright, so sekarang uh, masa untuk uh, memberitahu apa yang ke hublai ini telah buat. Alright. Kita kena buka ni dulu. Dia punya mazau. Video ni agak panjang lah kerana jarang kita jumpa model macam ni ya. Dan hari ni memang tak ada lah FPS testing. <laughs> okay, so kalau anda boleh lihat, uh, memang tak nampak lah. Saya ambil lampu solo. Kita minta all light kita ni, Odin light. So lampu solo. Okay. Cuba anda lihatkan di sini. Nampak tak? Ah, ha, nampak tak? Nampak tak? di di mazu dalam mazu tu. Ha nampak dia ada satu lapisan benda yang dia sudah tahan. Ke ha nampak. Sini nampak tak? Ha ini ada satu lapisan eh. Lapisan macam penahan lah. Penahan ini ni ni di di mazu ni. Ha nampak. Dia dah pen, dah menahan. Ni sepatutnya di bahagian outer barrel. So gel bow memang tak boleh nak lepas lah. Gel bow memang tak boleh nak lepas lah. Dan model ni bukan saya punya. Memang under customer punya. That's why saya tak nak lah nak tembuskan dia. So memang tak ada FPS testing lah untuk hari ni. Ha, sekarang Kublai punya style. Kalau K-series dia buat macam ni diletakkan penahan supaya anda memang tak boleh nak tembak ataupun kerajaan mereka memang tak boleh nak chargekan mereka kata mereka menjual jual blaster ke apa dan kalau yang P series macam P1 ke P2, P3, P4, P5 sekarang mereka dah mula menhadkan dia punya Joe 0.15 ke 16 saja. Memang kalau nak tembak dia macam terkencing lah. Dan pernah saya dengar yang baru-baru ni yang P3 memang inner barrier P3 pun dia tak bagi. Anda kena beli berasingan, anda kena buat sesuatu, masukkan inner barrier baru boleh tembak. So, itulah apa yang Kublai buat sekarang. Alright? So, kita habiskan video ni dengan uh, timbang dan ukur kerana video ni uh, dijangka, memang dijangka tak akan ada FPS testing lah. Kerana saya tak nak bukakan yang ni dan test FPS dia sebab model ni bukan saya punya habis video ni esok saya kena post kepada uh, buyer yang sudah buat pre-order untuk model yang ni alright, jom kita timbang maybe saya akan tanya mereka lah yang uh, buyer-buyer uh, ni dia punya FPS tu berapa selepas mereka dapat nanti okay. ini, ini, ini dan dia punya button harap ah, maaf lah. <laughs> Okay, 2059 kalau termasuk bateri. 2139 2139 gram keseluruhan berat dia memang consider berat lah sebab dah lepas 2 kilo kan dan kepanjangan dia kalau termasuk muzzle satu orang dalam 70 cm 70 cm Okay, video ni dah cukup panjang lah saya rasa. So, saya akan buat hmm, close up. Selepas close up, saya rasa video ni berakhir di sini lah. Dan kepada anda semua yang baru sahaja mengikuti channel kami, sekaranglah masa untuk subscribe. Dan juga kalau anda berminat untuk mendapatkan model ni secara pre-order, sila tengok-tengok di bahagian description ada website kami. Dan kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.